brak brak Sebora peduli rocker सरकार जवाब दे जवाब दे सरकार जवाब दे जवाब दे सरकार जवाब दे जवाब दे सुन आह, सरकार जवाब दे जवाब दे सरकार जवाब दे जवाब दे सरकार जवाब दे जवाब दे सुन बोरे बटुले रॉकर city cup city छ ठगबाट जानी छ आमर लाने आइला पसा सबु त मे कहु छ लुकै छ ब्याग्स नि त नौ छ सब कता कहमी के कहमी के म त म एक्टिङ कप सिटी छ होइन भेजा बिकु मार खैसी मद बिकु प्राइज पैसी गरीब जैसी बसी धनी एरोप्लेन में घर ऐसी भूकर लोग के खिलावा के खाना नहीं ने जदि भूकर लोग के खिलावा के खाना नहीं ने जदि घर घर के पूछावा के बॉस नहीं ने बोले तब इलेक्शन प्रचार टाइम मान के केनु ऐसी केनु ऐसी de, cepat de, sacar. Cepat de, cepat de, sacar. Cepat de, cepat de, ah.